galera do Craft C... Ah, pera aí. Vocês não estão me vendo. Fala galera do Craft C... C... Ok, já fiz minha intro três vezes em um vídeo só. Porque... Eu não sei mais como se grava vídeo. Ah, seguinte, primeira coisa que eu tenho que falar. Aqui tá um calor do caramba. Aqui na Itália. Tá calor pra caramba. Então se vocês escutar um barulho tipo... Tipo esse... É porque eu tenho um ventilador, um, um ventilador entre aspas, é um é um bagulho, não é um ventilador, é um bagulho. Uh, ok. Segunda coisa, essa aqui é uma gameplay de Outlast, ok? Por que de Outlast? Porque eu tava afim de jogar um jogo de terror. Porque faz. A última vez que eu joguei um jogo de terror. Peraí que a câmera é meio torta. A última vez que eu joguei algum, um jogo de terror foi tipo muito tempo atrás e foi Slenderman Seventh Street, que foi o que eu, o que eu consegui zerar. E. Não, na verdade não foi não foi Slenderman, mas foi. Foi. Five Nights at Freddy's 3. É, o último jogo que eu joguei de terror foi Five Nights at Freddy's 3, acho que uns um ou dois anos atrás. E eu fiquei sentindo falta de jogos de terror. Eu perguntei para eu perguntei para os meus amigos em particular mesmo, não para inscrito, mas para os meus amigos mesmo, e eles me indicaram Outlast, aí eu pensei, tá aí, Outlast. Eu nunca joguei Outlast. Já vi alguns vídeos do Alan na época que lançou, né? Mas na época que lançou, ou seja, o que, que eu me lembro nada, porque eu não me lembro nem o que, que eu fiz ontem. O que, que eu fiz ontem? Sei lá. É, então, eu não me lembro nem o que, que eu fiz ontem, eu não vou me lembrar o que, que acontece no, no, no The, The Last of Us. No Outlast. Um, tá, é, então, Outlast, porque foi indicado pelos meus amigos e eu pensei, opa, esse jogo eu nunca joguei, então é nóis. É, outra coisa, eu me esqueci de mostrar pra vocês o que eu comprei na Vicomics desse ano. Vicomics, pra quem não sabe, pra quem, pra quem não mora na <laughs> Itália, ou pra quem não pesquisa nada, assim, não pesquisa nada da Itália, é uma feira de anime que tem aqui na cidade onde eu moro, na cidade de Vicenza. E é uma feira de anime que acontece anualmente, eu fui ano passado, foi onde eu comprei a Kunai Dominato, que eu já mostrei pra vocês. A minha xícara do Dragon Ball, que eu acho que eu também já mostrei. E a minha esfera do dragão, que eu também acho que já mostrei. Não tenho certeza, mas provavelmente sim. Caso eu não mostrei, Kunai Dominato, a esferinha do dragão e... Ai! Putz, esse teleporte tá saindo errado. E essa aqui é a xícara do Dragon Ball que eu comprei, tá suja porque eu tomei café. E essa aqui é aquela xícara que quando eu coloco água quente ela... É ela não faz esse barulho, mas seria muito legal se fizesse. E o que eu comprei esse ano foi o olho de Agamotto. Ai, o olho de Agamotto. Esse quadro aqui de No Game No Life, que pra quem não sabe é meu anime preferido. E uma Raiden Blade, do Assassin's Creed Black Flag. Dá pra colocar no braço também, mas tô com preguiça. Então, se tiver alguma bagunça por aqui... Agora que eu percebi que tava aberto. Se vocês perceberam alguma bagunça por aqui, eu não sei até onde é que pega o vídeo, eu acho que pega mais ou menos até aqui, mas eu não sei. Se vocês perceberam alguma bagunça é pelo simples fato de eu estar com preguiça de limpar o meu quarto, ok? É, mas algum dia desse eu sei que eu vou limpar. E então é isso, eu vou preparar aqui o ambiente. Eu vou jogar assim mesmo, porque se eu jogar de luz acesa, ou seja, com a coisa com a janela fechada, vocês vão ver tudo amarelo. E se eu jogar com a janela fechada e a luz apagada, vocês não vão ver merda nenhuma. Então, primeira coisa que eu tenho que falar é outra coisa. Eu sou um cara muito fácil, muito fácil tomar susto. Então, se divirtam. <laughs> ok. Desculpa enrolar o começo, é porque tinha tanta coisa, tinha muita coisa para falar, mais ou menos, muita coisa para falar. E, e e porque faz tempo que eu não faço vídeo, aí eu tive que dar essa meio que enroladinha no começo, mas não é uma enroladinha porque são coisas que eu tenho que falar mesmo, que é bom falar pra vocês. Ai, tá alto pra caraca. Opa, ajustando el brilho. Mais escuro, mais claro, tem como mexer aqui? Tem, vou tentar deixar na metade. metade de 20 é 10. Ok. Espero que pra vocês esteja bom de ver, ok? Eu não tenho certeza, mas eu vou deixar assim. Se caso não tiver bom de ver, eu tento dar uma editada no, na imagem do jogo pra melhorar a imagem. Eu provavelmente estou gritando porque a música está muito alta no meu ouvido. Ah, caraca, velho, que top! Tem... Nossa, tem... Ok, não, eu vou deixar em inglês mesmo, porque é nóis. Graphics, tudo no high, beleza. Controle disso que eu vou aprender no jogo. New game, parte 1. Você é Marius Usher, conhecido como parente ativo. Um parente ativo que tem missão de ganhar deu um tour pelo inferno na Terra, coisa assim, uma declaração. Eu não sei se e eu falo isso, eu eu né? você vai procurar o grande segredo, mas é um monte, um grande monte de uma coisa ah, que você uh, Fique vivo com o maior reino conseguir, isso é todo mundo E existe tudo, você não é Para navegar nos voos não Messi, Mountain Messi, Mountain Messi, ah, e expor toda a verdade. Sua condição é correr, correr Aí, mas é uma mensagem muito motivadora, né? Cara, que isso, mano? Tão soprando no meu ouvido. Olha um... Eu vou cortar os loadings, ok? Pra ficar melhor. Cadê a legenda? Uh, Cadê a legenda? Uh! oh, a gasolina tá na reserva, meu irmão. Você vai pra um bagulho assombrado aí com a gasolina na reserva, você retardado. Eu não consigo olhar pra baixo, que agonia! Eu nunca passei um momento tão agonia na minha vida, eu não consigo olhar pra baixo! <laughs> Meu Deus, essa música tá muito alta. Desculpa, é porque eu não posso gritar agora no apartamento se eu berrar os vizinhos vão me reclamar, eu tô ferrado, vocês pontos! E por mim e minha família não se escuta. Se bem que eu vou gritar bastante, né, provavelmente. Já tô pronto pra perder a voz. Alô? Alô? Alô? Eita, cara. Confidencial. Oh, não posso ler confidencial, velho. Ah, peraí que o bagulho da câmera tá na frente, eu não consigo ver o ano. Setembro, 17 de setembro de 2013 de tem arroba multimail.com eles estão levando. É, eu, eu fiz duas semanas na consulta de software, na Murkoff, na consulta de software, na Murkoff, Psychiatrist, Murkoff, Psychiatrist, Murkoff, Psychiatrist, no Mount Mystic. Coisas que acontecem ali. Não entendo isso, não entendo isso, não entendo isso. Não acredito nas coisas que eu vi. Eu estou falando sobre questões de número profundo. Uh, encontrei alguma coisa que estava esperando na montanha, Eu só sei que eles dinheiro. Isso precisa ser mostrado, exposto. Isso precisa ser exposto. Boa, cara, você vai pra uma reportagem que vai durar bastante com duas pilhas. Você não porta nem pilha reserva. Isso é very good, very good. Very inteligência. Mas eu preciso ser independente e não consegui ler o resto da mãe. Ok, é nóis. Filme em HD tipo a minha. Eita, um é Que céu bonito, cara. Sinceramente, esse aqui é um jogo de terror, mas tem um céu top. Olha isso ali, é vermelhão. Tá, uh, Reporters Notebook Tab. Notes, nada. Documents. Tem o The West Lab Lover. Uh, containing your era aí, O, P, Q, Q, E. Ola. R. Ah tá, R é record. W, A, S, D, E, E, O, E, E, E. Ok. T, Y, U, I, O, P, A, S, D, ok. F, G, k J, K. Ok. J, isso, J. A, L, Z, X, C, V, B, N. <laughs> Ah, merda, não tem mapa. Boa. Essa é história. agacha. Então. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Posso ir embaixo do carro? Passo, pula, pula. Ok. Eu tenho pé. Já é um ponto positivo pro jogo. Eu não corro, né? Ah, shift corre. Ok. Oh, Oh. Ah, tá. Que susto. Eu Caraca, o cara tem 3 metros, velho. Cara, eu não posso entrar, não. Oxi. Oxi, não posso entrar. é contra o botão. Eita caraca. Oh, cara. É Uou, eu faço parkour, moleque. Só se Creed. Ah, agora eu entrei. Nossa, tava bugadão. Ah, para, velho. Como é que um bagulho de... Ah, tá, tem madeira. Eu achei que não, era, não tinha madeira aqui. Eu já ia perguntar como é que um bagulho de madeira consegue... Opa, oh, preciso. Tá, aqui não tem nada, aparentemente. Eu não tenho como interagir. Não. Ok. Então eu vou sair daqui antes que aconteça alguma merda. Puta merda, velho. Ô, oh, para aí, nem tá de noite. To open a door quickly, press left mouse button. I don't know. left, left, left, é assim. não sei o que é que isso? Nossa, que isso, mano? Minha visão ficou... Eu tô drogado. Uh... What the heck? <gasps> Eita, caralho! Opa, aí, irmão. É nóis. Então. Fala, galera Craft City. Estamos aqui no... Essa mansão doideira aqui. É nóis. Eu vou entrar aqui nessa bagaça aqui. Invadir mesmo. Tô nem aí. Sou brasileiro. Ok. Left shift. Left... Direito e esquerda. Ok. É. Direito... É assim. <laughs> Desculpa. Eu tenho problema. Código Morse. consigo subir tudo. Sério? Tá, aquela janela ali não me foi muito... Não parece ser muito amigável. Moto macia ainda. Ótimo, eu viro pra trás. mano. Quando eu mexo assim, a minha mente fica bugada, ela fica embaçada. Que susto. Ai, meu Deus do céu, eu vou morrer muito aqui. <laughs> Ai! Não, ai! Nossa, mano, que grito foi esse, cara? Não grita assim não, mano. <laughs> Ei, sou um canguru. Ok, eu tô pre... Ai! Ai! Eu tô levando susto com <laughs> eu sou corajoso demais, eu não levo susto com nada. <coughs> Ô, oh, para, para de se mexer aí. Tá, onde é que eu tenho que ir, cara? Tá ah, meu Deus, mas o cara se agacha, mas ele se agacha mesmo. Ah, hold to down. Não entendi, ok. Agora ele foi. Parkour, parkour. YOLO! o que gera fazer? Ah, é nóis. Scroll down. Scroll down. Sei lá. Ou oh, para. O que que eu fui inventar de jogar isso, velho? Né? faço parkour, moleque. Assassin's Creed não é nada a mim. quantos graus. Ah, meu Deus do céu. É, não, valeu. Betone Olha isso, fecha a porta assim, ninguém vai escutar o desgraça. Ok, eh, na demissão do paciente 12, 12 de abril de 2009, idade 69 anos, gênero masculino, existindo observação psiquiátrica, observador, doutor Carlos Halston, bem o paciente diz que progrediu, progrediu com seus próprios sócios, morfogênicos, see 6 Disobedience Space. Bonus in silence, shut down, and stand stand up in governance, crisis 16, 19, 7, by Microsoft System with 21, under the monitoring the sign, operations on track record, space in perfect mechanics, but never on the whatever, they follow the office, bastards. pizza. A pizza chegou. Abre aí. Desgraça. Alguém pediu pizza? É, acho que não. Ah, vai se ferrar, mano. Para de bater. <laughs> boa, boa, boa. É isso aí mesmo. O cara da pizza chegou e derramou ketchup aqui. Meu Deus do céu, socorro. Abre a geladeira. Morim. Olha! É a pizza! Posso lavar a mão? <gasps> Bateria! É nóis, cara. E obviamente eu vou ser obrigado a entrar nessa desgraça, essa tubulação. Que não é. que é bem convidativa, né? Ai, ah, vamos lá. barulho que faz essa desgraça. Ai, ai! Ai, ai! Ah. Puta merda, eu faço mais barulho que o... Caramba! Aí não vai acontecer nada, né? Puta merda, velho. Perseguição é uma coisa horrível. Nossa, o cara vai dar a volta e vai vir aqui, mano. Ah, meu Deus do céu, vai. Ah, desculpa, gente. Essa parte aqui eu sei. Mas provavelmente vai dar a teoria da torradeira. para, gente. Ai. Ai, <laughs> para. Deixa eu baixar essa desgraça. Quer ver quando eles vão se mexer, mano? Ai, ai, sabia, desgraça. Ai, ai. Morre de uma vez. Eu sei. Eu tô percebendo. Aquilo, não canta. Ah, mano. Ou me ferro ali, estreito, ou me ferro aqui. Uh... Ah, ah que saber, mano. Vai. Ah, o cara trancou. Ok, very good. Very good não, agora só tem um caminho. Que é ou me ferro ou me ferro. Tem ninguém me seguindo. Tem alguém me seguindo, eu tenho certeza absoluta. Tem alguém ali, ó. Ah não, tá morto. Ai, pelo amor de Deus little pig. Oh, é, se tiver alguma parte censurada é porque o YouTube deu, deu strike, deu sanidade, alguma coisa assim, tá? Aí eu repostei o vídeo só que censurado, ok? Porque eu não censuraria nada, já que é um, é um videogame. I, tá, então... I see. Merciful Mas... God, you have sent me an apostle. Provavelmente o YouTube vai pedir pra me censurar. You have a então, calling. Então você é obrigado a censurar, provavelmente. Provavelmente. Então se tiver censurado, você já sabe por quê. Chris Walker, desgraça. Ah, ah. Cara, o cara só sumiu, né? Ah, não, your escape as, as, Espera aí, porque isso aqui... É escape control. Tá. Não tem nada. Ah, tá, tá, eu vejo o objetivo. Escape das Island, access security control to no the main... Vou cair lá de cima. Proclaim the gospel. Eita, cara, que negócio. Nossa, olha só porque tá fechado essa desgraça. Ah, entendi o que é o R agora. O R, o R é pra recarregar a bateria. Nossa, sou um gênio. Mais ou menos, né? eu, sou, eu sou um gênio, um gênio lerdo. Digamos assim. Agora, ou deixa a porta aberta e alguém entra, ou fecha a porta e alguém aparece aqui dentro. Essa é a questão dos jogos terroristas. De qualquer forma, eu vou estar trancado com o cara mesmo. Ele tá aparecendo não? Opa, você não tá vivo não, né? É nóis. Oxe, eu nem vi aquele cara ali. Aquele cara que sou eu nas férias, ó. Passou o dia inteiro no computador e aí dorme na cadeira. Uh... É, Acertaram. Né? Ok. Opa, é nóis. Aí é, foi aqui que pediu o cara da pizza. Ixi, mano, tá tudo bugado, velho. Nossa, velho, não me... o Chris Walker vai vir atrás de mim muito, né? Puta merda. Não é conveniente que a única porta que tem tá com a luz acesa. A tela tá ficando vermelha. Não sei se eu fecho a porta. Acho que essa não. Tá, isso aqui eu já sabia. É porque vai aparecer alguma coisa? Olá, senhor. Não tô afim de ir até você, não. Nossa, ele vai pular em mim muito. Ele vai pular em mim muito. Teoria da torradeira acontecendo em 3, 2, 1, agora. Não? Posso seu nome? Ah... é nóis. Tudo bem? Oiê. Olha! Eles não fizeram nada. O que vocês estão vendo? Ah, tá. Belo programa. Achei que eles iam começar a me atacar, alguma coisa assim, mas não. Ah, mas essa música é uma merda também. Ah, ah. Ô gente, vocês vão começar a me seguir do nada, né? Eu sei para a música. Nossa, mano. Ah, a porta é entreaberta. Opa. Alguém. Ok. Porta entreaberta. Sabe quantas vezes isso aqui dá merda? Muitas. porta tá fechada antes, eu fechei também. Também tá entreaberta. Tava tá quase fechada. What the heck, mano? Que isso? Tá ventando lá fora do nada. Ah, mano, você vai se mexer quando eu pegar isso, meu Deus, desgraça. acho que eu não sei. Não, ok. Ah. Ah, cumpri um objetivo, agora ferrou. Agora ferrou, mano. Eu cumpri um objetivo. Tem alguma coisa nova, né? Ah, para, pelo amor de Deus. Só vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Speedrun. Será que eu posso fechar essa porta? Ó, oh, vocês não vão me atacar, né? Nossa, vocês me atacam Atacar e bica! Vê que uma personagem é um repórter é que não sabe nem, dar, nem bicar os caras. Né? Ó, ah, vou deixar vocês aí. Ah, não, ela tava aberta. Deixa eu deixar aberta pra vocês. É agora ele vai pular. Agora ele vai pular. Ah, Ai, eu sabia! Teoria da fofoqueira. cima desse certo. Tinha que apertar alguma coisa. Ou era esse cara pra acontecer não? Bem louco. Onde que eu tô? Ué, eu, eu morri mesmo. Eu não consegui level, what the heck? Eu juro que eu tô fazendo certo. Tô mexendo no mouse que nem doido. O cara que me ataca é cadeirante. E eu corro mais que o Usain Bolt. O meu personagem não faz merda nenhuma. Ele morre pra um cadeirante. Ah, consegui. Desgraça. Dá uma bica nele. porque me ensinou isso de novo. Eu tinha fechado a porta, ok. Mas é porque eu morri três vezes, sei lá. Ah! Nossa, o Chris Walker tá muito atrás de mim, eu sei, eu sei, eu sei disso. Tá bloqueada que eu não vi. Opa. Eu vou catar. Oh, posso me esconder aqui. É, no jogo. Eu não sei, eu não sei se vocês. Sempre que eu pegar alguma coisa, sempre que acontecer qualquer coisa vai dar esse barulho. Porque se sim, eu vou me assustar toda vez banheiro. Oxi! Mas entupiram o vaso aqui mesmo. Você é louco. O cara comeu umas feijoadas louca. Não? Não foi. Ah, ah, ah, ah, só tem uma sala, só tem uma, uma lava lá. tem um lugar pra entrar. Olha onde é aqui. Olha que coincidência. Caraca, não posso abrir nem por aqui. Aqui tá aberto, então deixa eu tentar vir aqui. Não. Hum. É melhor não? <laughs> Do nada! Cai outro. Ah. O cara levou um Fatality no Mortal Kombat, velho. Ah, porque o Fatality tem outro jogo. Ah! Oh, oh, oh, oh. aparentemente tá fugindo de mim. Ou é uma armadilha. e caramba. Ou de casa. Olha o gás. Ai, ai. Opa, é, é nóis. Caraca, eu, achei que tinha alguém me seguindo. Ups, pra vocês. Pô, vocês têm que... O que, que esses caras comem, mano? O que eles fazem no banheiro? Não quero saber o que eles comem. Opa, é, é nóis, sou o Jorge. Por é que você aqui tá caído? Eu não gostei. Opa! Achei uma coisa very good. Por que, que a porta fechou sozinha? A porta fechou. Eu não posso ir por cima. Não. Ah. Eu odeio abrir porta. Tá, eu sei que ele foi naquela ali, ó. Segurança! Fecha, fecha. Não tem como trancar. Merda. Disse que eu tinha que registrar tudo no começo. Tô registrando o máximo que eu consigo. Vem lá. Infelizmente. Aqui o CMD aberto. Ô segurança, tá vivão? Provavelmente. Ah, o que, que era isso? To hide. Por que que tem um lugar para se esconder? Ah. Por que será, né? Por que será que tem um lugar para se esconder aqui? Hã? Por quê? sai daí, sai daí, que vai aparecer alguém aí, velho. Café, café, toma café. Ai, meu Deus do céu. Olha o padre. Ah. Opa, acabei de me lembrar, cara, porque eu, esqueci de pedir like no vídeo. Então é o seguinte, dá like no vídeo aí pra continuar o vídeo aí, pra continuar a série aí, mas é pra mim tomar mais susto e é nóis. Oh,